život je mu oči po ránu strhaný Vždyť jsem si řekla, že dnes nebudu pít Rychle vlezu do vany a všechno z rukou padá mi Tak se přece nedá dlouhodobě žít Před sebou celý den slunko se dere do oken Proč vždycky musím všechno přehánět Dračet hodně smát se na hlas, každý den je stejný na vlas A školu permanentně dohánět Co jsem já? Snažíme se splnit všechny sny a všechny ideály, co jsme si do deníčku předepsali. Nikdy nevíme přesně, co chceme, nikdy nevíme, kam jdem. A nikdy jsme se zátkou nezačali my. My. Když se o nic nezajímám, do práce jsem strašně líná a že se ani změnit nesnažím. Pořád jenom někde vítáš, až přijdeš dom, tak to schytáš a ničeho si nevážíš Dobře, možná dělám chyby, nemyslím na co by kdyby A hledám sama sebe ztracenou Jenom chci být všechny šťastný, zamilovaný a krásný Jednou upad děcko na koleno To jsme my, my To jsme my, my Snažíme se splnit všechny sny A všechny ideály, co jsme si do deníčku předepsali Nikdy nevíme přesně, co chceme ani když jsme se zátkou nezačali my. my. A tak skončil další den, slunko odchází od token Narychlo se s ním ještě rozloučím Všechno hodím za hlavu, smutek nechám stát na Prahu Zavřu oči, přikryju se a spím